vou a falarche dun lugar. Un sitio máxico que coñeces ben. No que atoparte cos teus seres queridos, onde moitas de nós aprendimos a rir e a berrar, onde pronto abrazarémonos de novo por primeira vez. Un lugar comprometido co seu povo, coa súa comunidade, comprometido contigo. Por todo isto, eu composto. Eu composto. Eu composto. Grazas de todo corazón. Gracias de todo corazón.